الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه بینندگان عزیز رئیس به شما سلام عرض میکنه امروز توی این ویدیو میخوایم پنج تا کاریو بکنیم که شما هم حتما باید تو جی تی سن انجام بدین خیلی حال میده <laughs> پس برای شروع بگم که من اینجا رئیسم خیلی تند و سریع آماده اید بریم سراغ کار اول کار اول اینه میپرید رو کاپوت رو پشت ماشین رمز پرواز رو میزنید ریپاز ها بچه جای بچه منو میزنید پوفیوز خب کم شا پرواز کن پرواز چی؟ پرواز کرد منو جا گذاشت پوفیوز خودش رفت اه یا خدا اینا دیگه کیه رئیس رو میزنید الان حساب همه اتنا میرسه رئیس این مادر به خطا با نام و یاد الله و بیز رئیس پرواز کن <laughs> برو بریم چی <laughs> نه نه نه نه نه نه نه سر تو بدوز. <laughs> نه من اینجا نه پوفیوز آخ توی احمد به تمام منایی آفرین آفرین سر تو بدوز. میتونستیم چهره نورانی رئیس <laughs> همیشه با همه جا چی؟ آخ <laughs> شد ناموز خب اچا خلاص این که بعد از کلی تلاش آه داریم پرواز میکنیم هورا <laughs> چی؟ بزن رئیس بایستا چتر نجات هم داشته باشیم دیگه اونجا نیفتیم پایین آره مثل نیست داریم پرواز میکنیم خدایا شکرت نگاه کنید و حالشو ببرید بار داری خارج میشی از شهر آره میدونم چی چی چی نه کو ماشینه کو خیب شد بزرگوار آماده ای؟ میخوای چیکار کنی؟ میخوام این کار رو بکنم بهت آی پوفیوز به کار رفتم خب، اینجا رو نگاه کنید لوازم مورد نیاز یک عدد دوچرخه که از یکی دیگه دزدیدیم یک عدد بزرگوار و رمز جام به دوچرخه حالا اینجا رو نگاه کنید یا علی مدد چی بزرگوار بیورزه بیورزه خودتی احمق من دارم یاد میدم دیگه یه چالش بذاریم بذار بپریم رو اون چیزه اون ساختمونی که اونجاست بریم از عقب بیایم چی چی چی چی چی چی چی چی چی چی چی از اون ور افتادی خب، یعنی بزرگا آره، به نظرم چالش رو بیخیال شد محمد یعنی تو میخوای بگی من آره آره چی من نه اینجا رو نگاه کن محمد نگاه کن یاد بگیر چی <laughs> اینی بلدم بپرم بپرم اون یک چی چی <laughs> آقا اینو انجام بدین خیلی خفنه چی مردم که ممت بابا تو منو سابیدی چه وزش ای منو میکشی خب، بریم بعدی خوب یکی از کارهای دیگه ای که باید بکنید اینه میاید به این منطقه اینجا نگاه کنید اون بالا خوب اون پولو میبینید آره با اون کاتالینای پر حرف میریم ماموریت وای مثل اینجا یه ماشین بیاد ماشین که اومد چیکار میکنید این نه برای مسابقه دیرم میشه بعد بهش شلیک میکنید بعد ببینید چه اتفاق میفته قشنگ همه ماشین ها از اینجا میرن خودشون رو تو اون پر پرت میکنن خب برای مثال اه. اون دیگه رد کشتیش و... نه اون یه احمق بزدل بود آه نگاه کنید نگاه کنید نگاه کنید آها چی خودش از اونجا پرت کرد وارد توی مریضی آره الان اینو نگاه کن برو ببین مستقیم گازشو میگیرم آره مستقیم گازشو بگیر نگاه کنید چی یا حضرت چی خب بریم ببینیم اونجا چه خبره الان متاسفانه یکیشون اونجا مرده یه فاتحه بدیم بهشون اه چی؟ غیب شد ولی به بریم یکشو پیگیری کنیم بیاد تا اینجا یکم بخندیم بابا تو ساده اسم داری بزرگوار آره من دی، بابام خیلی کتگم میزد دیگه ساده اسم دارم دیگه من اینجا رئیسم من بله، نداری اینو بزن <laughs> همه شون اینجوری هن موتوری رو چی چی چی چی چی <laughs> موتورت به چخ رفت احمق یا خدا خودت چرا پریدی پخمه خب اینجا رو نگاه کنی من اینجا رئیسم برو برو رئیس برو ببینیم چی شد <laughs> چی چی چی ببینیم چیکار میکنه این احمق الان قضیه چیه نه <laughs> چه حالی میده مردم از اینجا بندازی پایین اینجا رو نگاه کنید داره میاد سلام <laughs> بپر با خودتو بکشی احمق بیا چی؟ از <laughs> نه <laughs> از اونجا خودش انداخت و کشت خب اینم یه کاری بود که حتما انجام بدید خیلی حال میده و به لذت های ریاستتونم رئیس رئیس خب بریم ببینیم چیزی داریم دوباره چی؟ رفتونم خدا ورزتش آدم خوبی بود خب رفقا یکی از کارهای دیگه هم که باید بکنید همینی که میبینید راننده قطار رو بشوتید بیرونم خودتون شروع به روندن کنید برو بریم <laughs> چی؟ بزرگ داره میاد چی؟ <laughs> حرکت هم میتونید بزنید با سرعت بیاید و قطار رو به چخ بدید قطار من رئیسم دیدین گفتم بس دیگه بعد که همه این کارا رو انجام دادید بیاید تو منطقه بالاسا و بگید که من اینجا رئیسم نه بالاسای احمق و همه بالاسا رو اینجا بکشید آخ آره بله بابا احمد عوضی برم سروانم باید بکشید فهمیدید؟ آره پس در نتیجه من اینجا رئیسم گرفتمت اشغال کله های احمد بعد از اینکه احمد رو کشتید و بزنید به چاک یه بالا احمق چی؟ بمیر تا من بتونم بزنم به چاک خدا نگهدار عزیزم <laughs> برمیگردید به گروه استراحت میکنید تا یه ویدیوی دیگه خدا نگهدار <laughs>